магазине. Скажите, пожалуйста, а эта кофточка не линяет? Ну что вы, цвет на века. Как жаль, цвет немножко темноват. Ну и что? Он же после первой же стирки сойдет. Тренируемся вместе, оставляя свой анекдот внизу. Ну и лайк, конечно. Тренируемся с желтым. Пока.